papunta rito sa ano tapos ito yung mga cottages niya hello ginagawa nyo ganda ganda rito Hindi pa tapos maganda na. Oh. Hindi pa tapos maganda na. Bili mo ba yan? Ang ganda. Saan nyo nabili niyan? Ha? Yun ang original na yun. Yun ang original na inuman natin ng unang, unang panahon eh, di ba? Ang lamig ng tubig niyan. Palo na yan mga yan. Dada. Ako na yung pera. Daan-daan na lang yan. At least kung matapos mo ito, maraming bagay na. Pang uh, attract na lang, ano? Pang attract na lang uh, to, turista, di ba? Nakalit mo ngayon. Saka ngayon, hindi na ako ngayon eh. Hindi na hindi na yung kagaya nung na summer lang yung nagbibit sa mga tao.